Warte, warte. Glaube ich zumindest. Ist eine bei mir, komm mal rüber. Ja, hier ist keiner. Hier ist mindestens noch einer. Ja, da ist jetzt ein Raum drin. LOL! Schade. Low. Walala, pre Fire, pre Fire, einfach pre Fire. Nice, Nate! Lol. Ah, du weißt, du reckst die halt alle. Kommt klar, dass die weinen.